ang Diyos ay pinili na maging tao. Hindi niya sinabi, ang tao, ikaw ay dapat maging Diyos. Ikaw ay maging kapara ng Diyos. Ang Diyos ay naging tao, kagaya natin. Ibig sabihin, tinanggap niya ang ating pagkatao hindi ito ay tatanggapin kita kung ikaw ay ganito, kung ikaw ay ganyan. Tinanggap ang ating pagkatao, ibig sabihin. Ito ay maaaring masabi na, ah, pero kung titingnan natin, tayo mga tao, ay may kaunting hindi pagtanggap ng ating sarili. Hindi tayo kontento sa ating sarili. Isipin lang natin, ito ay isang example lang na hindi naman siguro uh, pero makakapagbigay sa atin ng idea kung ano ang ibig sabihin. Halimbawa, gusto mong lumabas sa Facebook, aba hindi mo tatanggapin yung kung sino ka talaga. Kung hindi, dapat ay ma-improve ang iyong image, dapat ay katanggap-tanggap ang lalabas diyan. Oh, mga mga kwento na medyo nakakatawa ng isang may isa akong nakilala, teenager na sabi ko, tingnan kunan kita ng picture. Sabi na, huwag muna kasi hindi pa ko handa. Kailangan magkaroon ako ng wala, ewan ko anong sinabi niya sa akin, parang, uh, hindi naman siguro matutulog muna ako ng tama para ang aking mukha ay mag, uh, ma- lumabas na talagang maganda. Ayan ay na-experience natin ang karamihan. No? Pero iyan, sabi ko nga, sample lang yan na nagbibigay sa atin ng isang katotohanan na sa ilalim na talaga ang tao, tayo, ay parang hindi, okay, ako tao ako, pero hindi ako karapat dapat siguro na ma maging tirahan ng Diyos. At hindi lang sa tayong sarili, kung hindi, kung titingnan natin ang ating mga kapwa-tao, marami ang hindi natin tinatanggap. Nasabi, ay hindi katanggap-tanggap yan, masamang ugali niyan. Yan ay ganito, yan ay mga may katangian, uh, hindi, hindi ayon sa akin. So mayroon na tayong talagang nararamdaman na hindi pagtanggap ng ating kalagayan, katayuan. Ano ba kalagayan natin? Kalagayan natin tayo mahina, na tayo eh, puno ng uh, mga kakulangan at nararamdaman natin yan. At isa pang mga kapag uh, eh, patunay na ito, ito ay nararamdaman ng tao, hindi naman siguro sa masama, kung hindi, halimbawa kung ikaw ay bakit ba nasa ganito ang kalagayan? Kailangan umunlad ako, ganito. Kailangan makita ako ng lahat na ganito. Ang ating mga paggalaw ay ayon sa kung ano ang inaasahan ng ibang tao sa atin na hindi tayo. Maayan ang maaring mga pagpapatunay, papahiwatig na talagang ang tao ay no, hindi naman sinasabi na uh, kinukundi na ito. Kung hindi, yan naman talaga ang ating kalagayan. Pero, nang ang Diyos ay naging tao, ang sabi nito ay nanirahan sa atin. Tinanggap tayo kung ano tayo. Hindi siya nagbigay ng kondisyon, o oh, ikaw gusto mo na matanggap ka ng Diyos, kailangan maging banal ka. Hindi naman sinabi kailangan wala kang kasalanan. Kailangan ay malinis ang iyong buhay. Pag hindi ka ganyan, hindi kita tatanggap. Walang sinabi na ganyan ang Diyos. Ang Diyos, kung pakinggan ninyo, ah, sabi rito ay naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin sa Grego ay siya ay nagtayo ng kanyang tent, kanyang tirahan sa atin. So hindi tayo niya tinanggihan. Hindi. Kung ano tayo, iyan ang kanyang papasukan. At kung isipin lang natin ito, napakaganda sapagkat sasabihin natin, ito ang kalagayan ko tinanggap ng Diyos. At kung tinanggap ng Diyos ito, tatanggapin din niya, dapat tanggapin ko rin ang, kung ano ang kalagayan ng iba. Diyan talaga nagsisimula yung utos ni Jesus na mahalin ang kapwa kagaya ng pagmamahal sa kanyang sarili. pagmamahal ng sarili. No? <laughs> Minsan, eh, sasabihin natin yan, pero talaga, sa pinaka-ilalim ng ating eh, nararamdaman, hindi natin mahal itong ating sarili na natutuklasan natin na marami ang mga hindi nababagay na gawin. No? Alam natin yan. Sabi dito, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Eh, kung minsan, iniisip natin, ang Diyos ay Diyos. Malayo ang Diyos. Natural ang Diyos. ganun naman talaga. Kasi eh, hindi naman siya kagaya talaga natin. Siya ay Diyos. Makapangyarihan. Siya naglalang ng lahat ng bagay Naiintindihan natin yan. Hindi naman sasabihin, oh, uh, Diyos, badi-badi tayo, kaibigan ko ang Diyos. Hindi naman tayo nagsisimula ng ganun. Pero, ang Diyos ang nagpasimula na tawirin itong napakalaking agwat ng tao sa Diyos. Napakalaki yan. Isipin natin, tayo ay makasalanan ng Diyos ay makabanal. Siya ay makapangyarihan, tayo ay mahina. Pero iniisip na Diyos, tawirin natin ito. Sinasabi ko natin sapagkat ang Diyos ay hindi isa, kundi tatlong persona. Tanawin natin ito at manirahan tayo kasama ang tao tanggapin natin siya kung ano siya. Kaya magmula nito, ang Diyos ay hindi na malayo. Ibig sabihin siya ay kasama natin. Nanirahan sa gitna natin. Pero, nang sinabi ito, ay may dinagdag pa rito sa ito, ito ay ang binasa natin ay hindi isang kagaya ng ordinary ng nagkwikwento ang Diyos, kundi isang isang himno, isang hymn, isang poem na nagpapakita na itong itong ginagawa ng Diyos ay hindi talaga maaabot ng ating normal na pag-iisip. Ang normal pag-iisip, no? Ako ay pagkatapos nito, pupunta ako sa bahay, maghahanda ako ng almusal, tapos ako ay pupunta, dadal. Yan ang normal natin. Pero, pagdating na sa Diyos, hindi natin maaaring ikwento ang Diyos sa pamamagitan niyan. Kailangan lumampas diyan. Kaya nga tayo may poetry. Mayroon tayong mga kanta, hymn ang him ay na ay nakikita rin natin nandiyan pero lampas pa diyan ang poetry. Yan ang kapangyarihan ng tao na hindi siya pwedeng masaklaw ng mga normal nating ginagawa kung hindi maaari siyang umangat doon sa kanyang kaisipan na hindi sa ginagamit niya araw-araw. Yan ang poetry. Ito ang sulat ni pasimula ng Ebanghelyo ni San Juan. At dito sinabi niya, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Nakita namin, nang siya ay naging tao, nakita namin, tayo mga tao, ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Ito sa Griego ay isang salita, ang ibig sabihin, nakita namin ang kanyang gloria. Ngayon, pag ginamit mo yung gloria, hindi na masyadong maiintindihan. Glory of God. Kung tayo ay nagsapapuri ang Diyos sa kaitaasan, pero ang talagang una niyang salita ay glory to God in the highest. Glory. Ano ba ang glory? Ang glory ay isang salita na sa Grego ay kabod. Ibig sabihin, yung bigat ng isang tao. Halimbawa, <laughs> eh, pinag, pinaliwanag ko na, pag dumating dito, ang halimbawa, ang isang senador, hindi siya, may, may, mayroon siyang sariling bigat sa kanyang pagkatao. Yan, pag dumarating ang isang malaking tao. Siya ay pareho din tao, pero may bigat, may glory. Kung ang Diyos ay naging kapareho natin, oo nga, pero sabi niya, sabi ni San Juan, nakita namin ang kanyang kapakyarihan at kadakilaan ng pag-ibig at katapatan. So, ibig yan, yan ang bigat ng Diyos. Yan ang nakita nila. Yan ang kanilang, uh, ito ang Diyos. Tao siya, gaya ng tao siya, or, or presidente nandito, tao, pero may dalang bigat. At ito siya ay tao, pero may dalang bigat, glory. Sabi niya, nakita namin siya na puspos ng pag-ibig at katapatan. Yan ang nakita nila. At yan ang Diyos na ngayon ay isinilang sa atin, hindi tinanggihan itong ating pagkatao, hindi tinanggihan ang ating kasalanan at kahinaan at lahat ng mga kakulangan na maaari nating ma ramdaman ngayon. Hindi yan ang kanyang hinahanap. Siya ay gustong maging kaisa natin. Kung ano ang ating kahinaan, papasukin niya. At sabi nga sa sa sulat sa mga Hebreyo, siya ay naging tao Sobra pa sa isang tao, siya ay naging isang alipin at sobra pa sa isang alipin, tinanggap niya ang parusa na tanggapin ang parusa na pinakamalupit sa lahat. Yan ang kaya <laughs> ang pagpili sa atin ng Diyos. Naging eh, tao, Sobra pa sa ating tao. Hindi sobra dahil makapangyarihan. Sobra pa sa ating tao dahil siya ay, sabi nga dito, puspos ng pag-ibig at katapatan. Pero sobra pa dyan sapagkat inialay niya ang kanyang buhay. Hindi lang ganyan kung hindi bilang isang tao, tinanggap niya ang pinakahuling eh, kung sa stairs, no, pinakahuling uh, hindi ko mala, ma, maalala, stairs. Uh. At iyan ang tinanggap niya. Sapagkat siya naging alipin. Pero sa lahat ng alipin, siya pa ang tumanggap ng parusa na sobra pa sa parusa isang alipin. Iyan kung paano ang Diyos ay naging malapit sa atin kaisa natin. At kung siya ay ganyan, parang sinasabi, kung ganyan ang Diyos, ako ay binigyan. Sabi niya, binigyan tayo na kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan ganyan, nandiyan yan. Kung tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Sabi rito, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Ipinakilala. Paano? Sa kanya pagkatao. Ang Diyos para ay ganyan. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ibig sabihin, mula sa Grego talaga yan, mula sa puso ng Ama, ito siya ay nandito. Yan ang pagmamahal ng Ama sa atin. Napakaganda nitong ating kwento ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ipatuloy natin ito, pagpatuloy natin, hindi sa isang natatakot na parang ang Diyos ay nasa taas, kung hindi, salamat Diyos sapagkat tinanggap mo kung sino ako Sana'y matutuhan ko rin at tanggapin sung sino ako at tanggapin ang bawat isa na kagaya ko.